Namreč mi pogosto krat pozabljamo, ko govorimo o teh vojnih razmerah, da je bil slovenski prostor v tistih časih druga svetovna vojna edini prostor v okupirani Evropi, ki ni bil sam, ni bil okup, ko bi rekel, pri katerem je bila okupacija mišljena samo kot prvo dejanje. Slovenijo so si razdelili. Ljubljana je bila stota italijanska provinca in italijanska desnica škof Mrozbeno načelo je poslala Mussolinijo zahvalno pismo, da nas je sprejel v veliko družino fašistične Italije. Vse druge države, tudi na tem področju, Hrvate so imeli kakršnakoli neko, neka vrste državo, fašistično, satelitsko, ampak so jim priznali pravico, da imajo neke vrste svoje državo. Srbe so imeli z Nedičem tudi vojno Srbijo. Vsi so imeli. Eh, Slovaška je bila protektorat. To mislim, Slovenijo so pa razdelili med sabo okupatorji. Se pravi, italijani, njih Hitler je rekel Mareboru, naredite mi to državo spet Nemško. Mađare so vzeli v prekmuru se kost. Neki vasi so celo Hrvate, tam bele krajene se je predastili. To se pravi, mi smo morali se konstituirati kot narod in država, ker nas niso priznali in samo z zelo odločnim bojem smo zaveznike prisilili, da so razumeli, da tukaj pa le živi neko ljudstvo, ki ima ne samo svoj jezik, ampak tudi svojo kulturo, svojo tradicijo in tako naprej. Zato je ta boj, bil za nas vitalnega pomena. Če ne bi bilo partizanstva, ne bi se spremenila ta meja, primorska ne bi bila del Slovenije.